dos, tres. Hola, nosotros somos La Digna Rabia de Porto Alegre, Brasil. Queremos dejarles un saludo a toda la gente de la comunidad sonora Brattle Sounds por su aniversario de 5 años que ha sido una gran alegría participar del compilado de Músicas Inéditas del 2011 y esperamos vernos pronto en México o acá en Brasil. Estamos esperando. Saludos.